花だ毒用のたるで何百人も殺せるハーンは本土で使うつもりだ対馬から出してはならんかがり火台から港を物見しよう先に行ってサラワレイコンマク・ハンマ قناة وابا طبعا آه، اتوقع ان هذه الحلقه الاخيره او ما قبل الاخيره الله اعلم أه نعم جينا هذه المناره عشان نشوف ايش فيها طلع فيها سم وراح يستخدمها الخان انها مستويه أوه. نعم، Let's go هذا المرفع يو بوي اخذها لنفسه أوه. ليكون بنكت الخان هنا مستحيل امم العاصفة الرماة هناك 騎兵に囲まれてしまうだけかあの辺りに兵はおらんチェルケルマンテだが不意打ちには申し分ないあの岩場から猛虎の水軍を見て取れるヒアリがあれば船を真っ二つにできるのに OK ハーンは本土に向かう手はずがついておる 船には兵も火薬も積んであるだろう فأتوقع أنه لازم نغدر فيه Yeah. 大風がいつ来るかが肝になる。ا ل ع ا 大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。Yes. その時仕掛ける。船も罪にも壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。その後はどうする أوه. اللبس هذا طبعا مرة بطل عجبني خاصة الخوذة آه، ما ادري احس كذا شيء غامض جميل اوه واو خطط للهجوم على ذكوني يا رب اوكي اوه يا باي اروح آه، على العتاد اساليب يقزو المهمة الجديدة هي رحلة جن قلب الجيتو قلب الجيتو 120 متر يو وين سورة سورة مات طبعا الله يرحمه سورة ورا ورا ورا ورا ورا ساكاي ساكاي يحرك تسوي خوي يونا ما هي اخبارك الجيدة؟ 策が出たのか 検事がヒアリを盗めそうな場所を見つけた今から向かう幸先が良いなだが兵の数が足りんダメだ叔父上もハーンを葬りたいはずだご加勢くださろう捕まって牢屋行きだでは叔父上に当て文を残せばよい城は侍だらけだよ蹴取られる前に城を出る أما انتهت المهمة ولا لسه بدت لا لسه بدت قلب الجيتو يا أخي اليابانيين شفت فيديو عام ألف تس... اكتب كذا عام جابان 1918 يونا Let's go 死んだ馬にはかなわないけど、うん、こいつらも使ってやつ يلا طيب تحركي اها اختار يعني اكيد هذا يعني كتغيير حصان منقط كواغرنا كواغرنا اسميه 風なあいい名だねどうやって城に忍び込むつもりあそこで育った城壁の抜け道は全て覚えておる子供の頃よく叔父上から隠れたものだ城近くの滝まで行きそこから城内へ يلا اللهم نسألك الجنة ها ذكريات قديمة ناني واشتغل ناني واشتغل آه 夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら私は捨てられますかおお。かわいい。よれ。 思い違いをするなわしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ、うん、何があろうとナイスナイスあー、オッケー Hmm. وين يبينا نروح ما ادري ها آه هناك باتا. من هذاك اللي في واحد أيوة، قاعد يصيد بس ما ادري من هو <laughs> المرة الماضية هو صغير يعني هاي ممكن ما تعلم احد اني بطلع ها هي الشبح اوه هذا يحبني يعني ولا ولو لو لو ترى فيها اوكي انشارتد على على على على على على على والله وترح فيها اهم شيء اني اوصل يس لازم لي ما اهاجم على احد في لبس هنا يقول لك زي الشبح تقليل رصد العدو وبرضو في اللي هو هنا آه تعويذة الحواجز أداة تقفون على مطاردتك تعويذة الشراسة مع نفسك تعويذة الظلال يس اكزور بس وين وين المقر انا ما ادري لا شيء لا شيء لا شيء حرك حرك يا يا يا باي يا باي يخرب بيته ما يبديني انقز ما في خروج هنا هاي ممكن تضف وجهك شوي 나이스 음. Hmm. إلى الآن وضعنا بالسمباتيك بس يبيلي أروح هناك إيش دراني يبيلي الزينة هنا وأخش الحصن ما يحتاج مدينة خشمه شير هل يمديني اخش هذا الحصان يا ليل ساعة كوزيرو شو اسوي طيب صعب اني يعني اتخبى اتس امبوسيبل اه خلي انتهي بس بعدين اخش على فيها ولا في هنا فتحه بالجدار اوكي فتشها كويس اني اخشها يعني ولا يس كمان كمان واطلع 体何だってんだよ用心を重ねてらっしゃるんだ菅笠衆のことがあったからな誰も信用できないんだろうだけど俺らはアキュードだ侍じゃねえ絹売りの荒太郎覚えてるかあいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい唯一の商売きだったからな止めもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞだから身を調べられた 中身が何かわからん志村様を裏切るわけないのによ俺もさだけど今は我慢しなきゃな المعذرة قد استغليتكم ساكت Ne? Okay. の座敷に入り文を残していかねばの斧方島を守るためいた号令していらっしゃるどんな敵よりも手強い奴らは我らが島の村々を اوه سورة يا عيال هذا سورة صدقوني بليز لا تشوفني الله يخليك Okay. Şuş şuş şuş. Aa. يا جن سكاي هم تبا لك انت وشكالك يا يو يا باي في سلم هنا ويجي 死まで食い止める将軍様のおわす本堂を危うくさせてはならぬから猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとかわしのあお許しくださいあやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た次こそは逃しません城内をくまなく見張り ايوه اما لازم اغتاله What is this? Ah. 目指すは最上階今なら忍び込める Yes هل افتح ذا؟ の2箇所で猛虎が敗戦を期したらしくどちらも堺いえクローめの仕業かといかがされますかクロードの処罰は後回しだ猛虎を撃ってからかしかし将軍様のご下地は誰ぞも分か誰ぞ今をさらさらさらさら仰せの通り俺の座敷北へ送った石膏ここに帰ることはなかろう آه! خرش امي آه لا لا لا انزل يا ابن ال آه. يو ايش السالفة ها؟ ليش طيب يا بقرة؟ يس 本土を制するに足るだけの兵と毒を積んでしかし大風が来ればその時こそ猛虎を打ち船を沈める時何とぞご加勢よそしてまた間見えんことを父と子と申さまでも歩む道を耕えた武士として叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりません。 كلام كليم صراحة شيرر I feel you Jin I feel you قلب الجيتار اه نايس اوكي okay. انتقال سريع يا حبيبي ما في ما, ما في لعب سرعة قصوى يا رب عاد ان ما يكون في لودينج hmm. احداث اقصى تاثير <laughs> ما اتوقع انه راح يكون بس يلا عادي اتس اوكي شو التوماتها افتح يا ابني يا باي يا بوي ماذا يوجد هنا هديه آه نروح الموقرة هلا والله نروح الموقرة وين يونا 遅かったじゃないかああ、س و 捕まったかと思った文を届けるのに手間取るに復するってそう願うな待っておるいとまはない damn الشنب طالع من ال و اتوقع انا اول واحد يسويها それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた弱くても攻めるぞそう伝えるよみんなに会ってきて يلا بخليه نفسه قائدهم اوكي بكلمكم ولكن آه، حاولوا ما تطلعون بشنبي تشيك اهلا بالحلفاء بما ان اختيار يعني ساكاي هلا نوريو يا هاري كتكريتاكا 苦難を乗り越えた中です。来て当然でしょう。お主の兄君と 総兵らの敵を討とう故郷を取り返すだけで幸せです、いい子だ風ジン ます一族の敵を追う最中ですが今が藩を討つ好機奴は夫を殺し二人の息子を奪った私も藩を葬りたい天中を下しましょう、その後に犯人探しを続ける助立ちいたしますお休みを明日は長くお休みをもしくは短いか ايه لعبة ماتوين يعني خلينا نشوف الشيء خسي اوكي ما ادري بس انا احب ملابس الرونن منها في بعد اه Lüfte! هلو جن اتوقع اسمه جنن مدري كنجي 機嫌が良さそうだな当然ですよ一日中酒を飲んでますからねあまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ戯れはさておき明日は力の限り戦います高のためにも、yes. タカ頼むぞ賢治賢治ありがとうございます賢治 تحدث إلى يوم خلاص يا حبيبي اسحب عليه هاي يوناお主に助けられてから随分と遠くまで来たな 人は重くて引きずって歩いたよ男にしなきゃ村に戻れなかったくらい <laughs> まだコメディ ي د ي ة ص ر ا ح すべてはお主のおかげだユナあんたは死ぬなよこれまで辛いことばかり大事な人も亡くした 見せてやるよお願いだお願いだハンを止めねばなもういいよ一緒に船を見つけて静かな地に逃げようおおハッべちゃん侍どもに任せりゃいいそれは本心かア ر ي د ي ن ذلك يا عيونا أمن تريد أن تأثري لمقتل أ خ 戦い続けてくれ لا خلاص نعم، هذه تقاتل من زمان جيني ساكاي نجلس نسولف شوي اوه اتوقع الحرب تكون مره بطله واتوقع ان هذه اخر مرحله يعني اللي هي حقه الحرب الله يعلقك يا شيخ مرفأ إيزومي في الشتاء القارس نعم いつでも矢の雨を降らせられますよよしユナの合図で放つがよい猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう我らはそこを叩く火薬も旧兵も定められた場にあるさあ参ろう酒井ああ参ろう酒井ブーンをブーンをいぞジン志村様はいないねじきに大風が来る <laughs> 我らも始めるぞ انا داري انه ما حد موصل هنا بس اللي وصل هنا يعني لمدى اوكي خلينا نغير العتاد معلش ما عجبني أه نحط خوذة عشيرة ساكاي اوه أما أبو شان أبدأ نوبوناغا ديسكا 後ろを取られるな誰一人通しちゃダメだ恐れず戦え

واحد عنده س... عنده دم عنده سم منو ذا؟ يخرب بيتها كريه اكره اللي عندهم دروع كمان توقعتها ضدنا <laughs> صح اني ما اشوف شيء ولكن رئيس أفلح خطتنا نعم let's go ならば落ち合い加勢しましょう。はあ Nice. نعم نحن في أمان. この地で型をつけましょう。 今日をハーンの命日にします志村殿のご加勢は待ちませんなあ私たちは大門を攻める猛虎の気をそらすからその隙に忍び込めなあ死にに行くつもりかここまで来たんだ今さら引くつもりはないよなあおのおの方こそ誠の勇士また生きてや 兵の相手は任せな皆声を出さんか猛虎にかける情けはないぞ戦え様にクロードに続け طيب كيف ا خ ت وين ا ل م ر ف ما ادري وين اروح اه توقعت اني بتزحلق بما ان يعني الماء ثلجي يعني يا باي روش باصم برشو هند نجم هتلصان هند وين هلا اخوي وين بغيت اروح فيها يا يعني. عيال طيب، وين برج المراقبة؟ نايس هذا الخان؟ اه جاء خاله هل سأقاتل كشبح أم كساموراي راح يستغلني خالي أتوقع اوه اوكي آه... انا ما ادري ايش فيني على الزي لكن ابي اشوف وجهه اوكي كوسوكاي لا اه هذا الدرع اللي اوكي آه درع الشبح あとは屋敷にたどり着くのみ يجيم هارسينتا شي يجيم هارسينتا شوت تو مات اه هذا هو كوبلاي خان ترمون بيستارسا هان ها هو وين وين الموقع هو جلد كلهم سقط شير وين شو التومطه ما ادري وين اروح لا بس آه اما هنا اه صح يوه. خلاص جوبل خان تاكا يارو هم أخيرا لأنك نعم لن نختار إيوه. العار その報いは本土のために受けてもらう。 هذا سم يقزو اوكي خلينا قالت ليفل شبح シャバシャバ我はここで死死だめにあらず。いやー يخرب بيتك يخرب بيتك اوكي كيف اقاتله ذا عندي عندي شيء ثاني ما عندي دم よぼい程度か己はすでに敗れたであろうこたびは勝てるとでも勝ってみせよう己はすでに過去の男だ勝てるね小僧 我はここで死守定めにあらず أخيرا ها بوتشيو ليتس جو Captain Come on, pussy. سيأتي واحد غيري نحن سنذكر سنذكر واو اجل اتوقع انه خلاص انتهينا دابر وكيل too خلاص تحب اتوقع مو اتوقع الا اكيد هذا لك ショー言ってばよ。は死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったら、どうなるんだまた生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で との友だ野党だけどねそれは過去だ明日の己はお主が決めろそろそろ立つぞ叔父上が探しに来るいや来ないよ草の後に使いが来たんだ 和睦の申し出かあんたに会いたいとさ赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで大巫女よく稽古をつけてもらった血だついてこうか唯一の家族だ一人で会わねばよしそうだね يعني أنا مو من عائلتك؟ هاي 髪についた煙の匂い小さく笑う顔 <laughs> 酔いつぶれた姿さえ懐かしいあいつは私の全てだったなあマトリだけども一人きりだ لست و لا تقلد لا أنا أنتمي إليك فقط شيرر سماء زرقاء أبدية نعم حررنا اليابان من يعني المغول قاتل هنا على مود انه راح اموت انا الحين متوجه المقبرة قدام لكن هل بنتقاتل هنا؟ مستحيل واو واو

武士に逆らうよう民をそそのかし己を守るためです毒でかもうこの手に渡ったのだぞあのままでは民を犬死にさせていましたクズよ誉れを捨てたななん誉れが何だとおっしゃるタ ن ت シャ د フ ل ش 残念だ やらら志村の家を途絶えさせるわけにはいかん新たな子を迎えるこの首を土産にその首は我が戒めだ لن أموت أنا يا شمبرا بس عقوبة قاسية いい日和だ <laughs> okay. ماذا؟ مود اني بموت انت وجهك وقبيلة شمرة اها واو وقاعد يبكي هل في تكون نهايتين موت الشبح ولا موت شمرة انعكاس على الخسارة كيف استخدم اياد شكلت العالم اعين لمحة ألمي قوة في كل خطوة نعم مصير كلانا يا أباه القدر فرق بين أرواحنا رابط انقطع للأبد نعم هل سيخلصنا الموت؟ أقاتل من دون أمل هنا حيث نفترق قوة في كل خطوة رابط انقطع للأبد هنا حيث نفترض شمره 父も母も見ておるぞよはいおじえ。おじえ。母上鍛えてやる酒井家でも古今無類の武者へとなうんお前は我が子同然だどうするなあ 行くぞやりますやりますラストファイト セを切れば傷は増す一方死ぬけにはいかない私の過ちを正すおつもりかお前に恨みはないこれはわしへの戒めだうわ <laughs> Je grubbet op hoek. じゃシュムルー اتوقع يتركونه ولا يقتله اتوقع يقتله يا رايب اه. هل سأقتل خالي؟ هل سأكرمه أم سأهينه إن عفوت عنه مش بصير وإن كرمته ماذا سيحصل آه. ودي أجرب الاثنين آه لكن في اختياري سافة تأكيد بالتأكيد لا يجب علينا أن نموت سأجعله الشوغن الإمبراطور لا شرف لدي هذا ما قال له يعني <laughs> لا أهب الدموع تملأ عيناي لاحقوني سأقتلكم جميعاً تسعة من عشرة كان معكم محمد من سبسكرايب لايك فيفرت شير السلام عليكم